banget loh Pak ini. Untuk Aduh. Anak-anak kan. Aduh, eh Orang dikalikan mana nangke. telepon mantap halo ada tuh namanya gitu eh eh, eh. eh. Kan orang iya tuh orang iya. Eh. Wah. Wah malu-malu aja Ah. ah. <laughs> Ngelarang. Waduh. Eh. Waduh. Aduh, bobonya aja. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. balls. Peter Tunggu Dua Satu dulu Satu Dua Terus Tiga Terus Empat Terus